ну, по-різному по сіру накладають на ці сірники. Два. Три. Так. Ну, дивіться, у нас є 5 сірників. Ці 5 сірників нам, ну, вправа яка? Взяти 5 сірників, 5 сірників присісти три рази і покласти 5 секунд. Значить, ну, Вправа цікава, вам сподобається. Значить, Найгірше покласти 5 сірників. Чому? Тому що у нас пот, і воно о, до о, ну, пальців воно доходить, приліпає. Полетели, значит, раз, два, Брати тільки так, так? <laughs> Ну, Це ж три. концентрація. ну. У мене тут дрожать руки, але це не страшно. Три. Ні, ні, ну поки не пробуйте, я ж вам всю вправу покажу. ось, бачите, я всі їх вирівняв. Чотири. Це перше я зробив, 5 сірників взяв. Так? Тепер мені потрібно три рази присісти. Я так підстав акуратно. Ну чому я кажу вам студія не потрібна? Ну, от беремо раз. всегда подробнее. Ну да, даже останній случай. Ти забрала його, я ж не можу його назад. Все, все, все, стоп, стоп, стоп, стоп. Так, а тепер найцікавіше, тому що вони вже прилипли до дерева. Ну, І от ми боремося, що вони не. Раз. Два. Три. Bye-bye.